みんなを守るそのために戦ってんだ俺がこの手で決す Bye.

みんなを守るそのために戦ってんだあのみんも協力してんだ なきゃ意味がねえんだよ。どうぞ。 Oh, my God.

Thank you. there. けていよ。決めたのは俺自身こ俺が自分で戦う道を選んだんだ

Yeah, i these like Drano. I rock and roll, halo. We it yeah, the the top. or Zeppelin. Come on.

命かけてやる Ernest Feet, Mr. Red, Mr. Red.